我的那种玫瑰装，对，就很富贵。老师的时候为什么我要管？富贵以后考虑出名你己造车吗？你自己动手。现在造人的时候一边在笑，答案是什么？因为做人呢最重要的就是开心。现在来再来再来再来，无聊吗？无聊。金木水火土，谁的腿最长？火。火为什么？火腿长。真的很冷哎。很冷，你笑的也太开心了。 十五日一四七二五八三六一，最后一个手停留在哪个位置？这抓到叽叽，好无聊啊！无聊，先先亮绿的，然后再亮的，你要等它亮完之后，然后样依次来。OK，好无聊的游戏，我太难了，无聊至极。 Tommy 台面街啊！i s me。什么时候发现自己帅的？从我照镜子的时候。It's me。阴冷、黑暗、帅。It's me。 别舒服。其实我我解释一下，其实我觉得不热，因为放了球帽的话，它整个把你脑门给压下去，就很酷的话，但是我觉得现在没有那么酷。也也是因为帅这个原因吧。每天都沉浸在“胡律师这么帅”状态中，偶尔，没有每天二十四小时。It's me。 呀！呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呃，同时呢，我相信每一类我们的自我介绍，老公你好。 huh?